Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a ver un video tutorial, cómo yo puedo desbloquear a una persona que también me ha bloqueado. Resulta que si dos personas se bloquearon mutuamente, es posible que ninguna de las dos se encuentren en Instagram. Yo tengo dos cuentas de Instagram y yo a propósito me bloqueé dos veces. <clears throat> Yo voy a buscar la cuenta que se llama Profesami, mírenla ahí, Profesami. En algunos casos usted puede encontrar al usuario bloqueado, en otros casos ni siquiera puede ver la foto de perfil. Simplemente como Profesami a mí también me ha bloqueado, que es en mi otra cuenta, ¿verdad? Entonces yo le doy y lo que me aparece es una pantalla blanca. Es posible que a muchos de ustedes eso es lo que le aparece, una pantalla blanca o simplemente ni siquiera encuentran el usuario. ¿Cómo resolvemos este problema? Nos vamos a ir a Play Store. Vamos a descargar una aplicación que se llama, ustedes copian Instagram Cleaner y miren lo que le aparece. Miren el logo ahí. Se aprenden ese logo, la instalan. Cuando ustedes le dan a instalar, ustedes la pueden buscar en su escritorio. Simplemente desde aquí mismo le dan a abrir. Eh, le va a pedir usuario y contraseña. Entonces ustedes introducen su usuario y su contraseña de Instagram. Luego de eso me va a pedir que si estoy de acuerdo con los términos, le doy que sí, le doy a agree. Entonces resulta que ahora yo me voy a ir aquí donde dice settings y en settings me voy a dirigir al fondo, a lo último, y le voy a dar a donde dice black users. Eso significa usuarios que yo he bloqueado, ¿verdad? Entonces entro aquí y voy a tener una lista de todos los usuarios que yo he bloqueado. Como Avance Itev, que es mi otra cuenta, fue el único usuario que yo bloqueé a usted le va a aparecer ahí todos los usuarios que usted tiene bloqueado, inclusive ese usuario que a usted lo bloqueó para atrás, también le va a aparecer aquí en, este, en esta parte. Simplemente usted selecciona, le da un clic suave al usuario. Miren cómo se pone el círculo azul. Ahora te ven este relampaguito pequeño. Le dan ahí y ahí le va a salir entonces la opción de desbloquear a esa persona. Entonces le dan ahí a On Black, ¿verdad? Y cuando yo le doy Start Now, significa que se va a aplicar directamente en mi cuenta de Instagram. Entonces, ya no tengo usuarios bloqueados. Significa que la persona que yo bloqueé, vamos a ir de nuevo a Instagram, buscamos a Profesami, entro y miren cómo ya me aparece. Bien, entonces la otra persona lo que tiene que hacer es ir a su cuenta y simplemente darle a desbloquear, porque automáticamente uno de los dos desbloquea al otro, ya el otro entonces se le hace visible, obviamente. Bien, entonces nada, mi gente, eh, no olviden suscribirse, espero que le haya servido de ayuda y nos vemos la próxima.